Fiz, Acho que a pasta térmica começou a ter fita agora. Sério? Parou de travar. Você passou Fire pouquinho, né, velho? Tá quer discutir jogo ainda? Ai! Caraca, tirei nada. É é Ace sai, Tá, você tá de copo? É Pega marmita aí. Fire in the hole! Olha lá. Eu estou envenenando. Ui. Ah, né? Aqui. Ah, foi sniper não. Flash bomb. Flash bomb. Tá na escada. pegar a fúria dos cachorros, Gogueto. A luva só aparece pra tu. Sério? Fica normal pra você? Três horas depois... Hum, passou um prefire. been planted at A site. Essa faca aí que cagou. Como é que eu... É a faca cagou. que é 5k, meu garoto! Uhul.